pre-rilis drama Penthouse Season 3 episode 14 telah dirilis. Dalam pre-rilis tersebut terlihat Kang Mari dan Jenny yang mengucapkan selamat kepada Berona dan Sokhun yang akan segera melakukan konser pertama mereka. Dalam video itu secara tidak langsung terungkap jika Sim Suryon memang tidak muncul dan menghilang saat jatuh ke dalam danau. Hal ini bisa dilihat dari ucapan Kang Mari yang mengatakan jika seharusnya Oh Yun Hee dan Sim Suryon melihat penampilan mereka berdua. Hal ini berarti jika Sim Suryon memang telah dikabarkan meninggal dan menghilang setelah jatuh ke dalam danau tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan, karena sepertinya sin ini akan terjadi beberapa tahun kemudian setelah Sim Suryon menghilang dan Chon So Jin masuk penjara. Selain fakta yang menyakitkan tersebut, dalam sin itu juga terungkap sebuah fakta yang mungkin menunjukkan Sim Suryon masih hidup dan sedang dalam persembunyiannya. Berona mengatakan jika ada seseorang yang selalu mengiriminya mawar biru setiap Berona akan tampil untuk konsernya. Namun selama ini Berona tidak mengetahui siapa orang yang mengirim bunga warna biru tersebut. Sokhun kemudian bertanya, apakah ada seseorang yang mungkin menyukai mawar berwarna biru yang Berona kenal? Sokyung secara tiba-tiba datang dan berkata jika Sim Suryon menyukai warna biru semasa hidupnya. Dan Sim Suryon selalu membawa mawar berwarna biru. Lebih lanjut Sokhun bertanya, apakah arti dari mawar berwarna biru tersebut? Berona mengatakan jika mawar berwarna biru tersebut berarti sebuah keajaiban. Mereka semua kemudian terdiam dan saling memandang. Lanjut Sokyung mengatakan jika dia tidak bisa menonton konser Berona karena harus kerja paruh waktu. Dari pre release tersebut juga terungkap jika sebenarnya Sim Suryon tidak meninggal ataupun hilang ingatan. Karena Sim Suryon selalu mengirim mawar biru setiap Berona akan tampil dalam konsernya. Hal ini berarti Sim Suryon tetap mengawasi semua orang dari tempat persembunyiannya. Selain itu arti dari mawar biru tersebut adalah keajaiban, mungkinkah Sim Suryon yang selamat merupakan keajaiban yang penulis maksud? Jika dilihat atau diperhatikan dari pre release tersebut, bisa kita simpulkan jika drama Penthouse ini akan berakhir dengan ending yang bahagia.